पोप फ्रांसिस द्वारा एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है एक वुमन मैगजीन की रिपोर्ट पर पोप ने कहा चर्च में कई ननों का सेक्स स्लेव बनाया गया उन्होंने ये कहा कि कई चर्चों में ननों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया और किसी भी महिला से ऐसा व्यवहार शर्मनाक हमें यह भी पता चला है कि चर्च में पादरी और बिशप ननों का यौन उत्पीड़न करते रहे यह समस्या हल करने की कोशिश की जा रही है ननों के यौन उत्पीड़न की घटनाएं पूरी दुनिया में हो रही हैं और इस मामले में वेटिकन ने कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है और हम इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं उल्लेखनीय है महिलाओं की एक पत्रिका वुमेन